百秋武道具店の動画こんにちは百秋武道具店のうがですやってますかウォー今回からオープニングが変わりましたありがとうございます今日は危険体一致の練習の方法についてお話しします先生から危険体の一致ができてないそれじゃ一本にならないよって言われたことないですか危険体の一致ほんと難しいですよね危険体の一致ってそもそも覚えてますか剣道では打つ瞬間に危険体すなわち「気」 声、県市内での打ち、対、踏み込みの足、ドン、これらを3つ一緒に合わさないといけないんです。この3つが合ってないと試合で一本にならないどころか普段稽古をしててね何を打っても先生にダメだよダメだよ合ってないよって言われ続けるんですこれは剣道をやってて辛いことだよね楽しくないよね なぜなら剣道にはいろんな打ちや技があるんだけど例えばよ例えば面打ち小手打ち胴打ちこれみんな危険体一致で打ちますさらに小手面小手胴面面面体あたり引き面面体あたり引き後手面体あたり引き胴これらも全部危険体一致が必要になりますもっと言うと 払い面、払い固定打ち落とし面、出花面、出花固定。これも全部危険体が一致。さらに、大地技になると、面抜き銅、小手抜き面、面すり上げ面、小手すり上げ面、面返し銅、これら全部危険体一致のうちで打たないといけないんです。みんなが思ってる以上に、危険体一致ができないと始まらないんです。 特にお父さんお母さん別に剣道の指導者じゃなくても全然大丈夫ですなんでうちの子ばっかりいつも注意されてるんだろうって思ってないですか大丈夫です指導の先生じゃなくても確認できますお家でもできますぜひぜひ今日お話しするポイントができてるかどうか見てあげてください 今回のこの指導法はある八段の先生が海外で指導されている時に外国の方に分かりやすく危険体の一致を教える時に指導されていた方法です僕こうやってちょっと横で見てました先生ありがとうございます勉強させていただきました先生みたいに上手に教えることできないですけども一生懸命頑張ります剣道は日本も海外も同じだよ同じ剣道やってるだからもちろん外国の人だって危険体一致をやらないといけないんですみんなと同じ みんなにも危険体一致難しいと思うけど、外国の人たちにとってみたって危険体一致って難しいよね。海外の人も頑張って一緒に練習してるから、だからみんなも一緒に危険体の一致頑張りましょう。危険体一致についてはいろんな指導方法があると思うんですが、これ以上シンプルで確実な方法は僕はないと思いますので、ぜひ聞いてください。3つのステップで行います。 じゃあ最初の最初はここからスタートしてください大丈夫みんなできるからしっかり構えます市内の先と先が触れるところで構えます難しければちょっと近くから始めていいからね近くから始めていいからねここからいやーそして一歩入って届くところまで入ったらそこから市内を振り上げてここからよここから危険体一致の練習だからね打つのと踏み込むのと声 を一緒に行います合わせますせーのメーンこれが最初のステップいきますよ続けていきますよ先と先から一歩入って大きく振りかぶってベンもう一回いきますよしっかり構えていやー一歩入って大きく振りかぶってベンそれでよくある間違いっていうのが 振りかぶるまではできんのここから今は危険体一致声と打ちと足を一緒に揃えようとしてるのねだからここからボンバンこういう打ちになる人手と足が合ってない人これが一番多いですまずここから面面わかるかな手と足合ってないよね手と足が合えばここから面ここで合うはずなの手と足を必ず声とここで必ず合わせるこれの練習から。 注意点は、まあ、この先と先で構えてます足と手なんですよよーく見といてくださいね正しくは右足入って左足引きつけるここから初めて竹刀を大きく振りかぶるんですもう一回いくよ正しくは竹刀先と先から右足出して左足引きつけてそこから初めて竹刀を振りかぶります よくある間違いが構えてます同じように構えてんだけど右足出した左足を引きつける時にもう竹刀が上がっちゃうんですもう一回いくよ右足出した左足引きつける時にもう竹刀が上がっちゃうこれはね間違いなんですよこれは間違いないですここ難しいよ正しくは右足出した左足引きつけたそこから大きく振りかぶります これが正しい打ちねで間違った打ちっていうのは右足出した左足引きつける時にもう竹刀が上がっちゃうこれはね自分じゃ分かんないんですけど大きな間違いなんですよなぜならこういう足を流れる癖を作ってしまうと瞬時に打てないんですよとにかく瞬時に打てない瞬時に打てないだから必ず足は1回引きつけてここで止まってそこから大きく振りかぶる練習をします そしてできることなら金槌で釘を打つみたいにポンポンポンポンって打つでしょトントントントントントントントンガシガシガシじゃないよねトントントントントン一緒一緒トントントントントントントントントントントンこのトンこのトンこういうトンっていううち反対はガシっていううちねガシっていううちじゃなくてここでトンこういう 瞬間的に弾くような打ちをもうここでやっておきましょうベターって打たないよこの段階で当たる瞬間ポントンと打ちますトンそれができるようになったら次のステップです次のステップも同じよ同じなんだけど一つだけ変わりますどこが変わるかっていうといやー一歩入ってさっきは 上で止まってた止まってそこから合わせる面だったんだけどこれは2拍子の面って言います1回上で止まってそこからドンこれ2拍子この上を止まらずに1拍子で打つこれの練習ですあとはみんな同じ足もみんな同じじゃあいきますね、えー、構えていやー一歩入って足引きつけて大きく振りかぶるけど上で止まりません 大きく大きく打ちましょういきますよ大きく打ちますよいやーン市内先と先から一歩入って止まりますペンポイントは同じ2つありました1つ目は手と足いやー一歩入って引きつけてそこから竹刀を上げる これめちゃくちゃ大事間違ったのは覚えてる同じだよ一歩入って左足を引きつける時にしない上げちゃうこれは間違いだよねいやー、はい、右足入れて左足引きつける時に上げちゃうこれは間違いです右足入れて左足も引きつけたそこから必ず竹刀を振りかぶるようにします分かったもう一つは 覚えてるかな金槌で釘打つの覚えてるかなトントントントントントントントントントントントン一緒一緒一緒一秒してもドンあと1拍子と2拍子の違いなんですけどもゆっくり打つから2拍子っていうことじゃないです早くても2拍子はありますしゆっくりでも1拍子ってあります要するに上で止まらないんだよね上で止まるのが2拍子ってことなんです 1拍子大きい1拍子ゆっくりな1拍子っていうのは「やーめー」ここで止まってないでしょここで止まってないでいわゆる大きい2拍子っていうのが「いやー」これ止まって「めん」これが2拍子で今度小さくするよ小さくしても同じです小さい2拍子は「いやー」パーたまにいるよねしないがねこうなっちゃう人ねこれは2拍子なんですよ「いやー」 バーンこれは小さいけど2拍子小さい1拍子っていうのはやーバン小さくても大きくても1拍子2拍子っていうのはあります何が違うか上で止まるか止まらないか最後は小さい面です小さい面もみんな同じ全部一緒構えたとこから一歩入ってここから打つんだけどここからが違いますさっきは大きい面の時には 大きく振りかぶって当たる時に右足を出しましたよねだけど小さい面の時にはちょっとだけ違いますいやー一歩入るここまで一生左足引きつけたこっから竹刀が上がる時にもう右足も上げます今日ここからこうかこうかいやー一歩入ってこっからもうすぐ出ますベンいくよいやー一歩入って ここから市内が上がるときにもう右足も出しますいやー一歩入ってペン手と足の使い方分かったいやー一歩入ってここから一緒に手と足が上がりますペンこれが小さい面の危険帯の位置ですいやー一歩入ってペンいやー一歩入ってペン いや一歩入ってペンこれが危険第一注意点は同じです同じ金槌と釘を覚えてるトントントントントントントントントントントントントントンよしよしょベチャーってなんないポンベチャーって打たないよポンポン それともう一つは足だったねこれもうずっと一緒だよ右足出して左足引きつけるときに竹刀を上げない必ず一歩入って左足引きつけてそこからバーン一緒に出ますあとやっぱり最後小さい面って難しいんだけどコツはとにかく焦らないことなんですよ焦らないこと近くでいいです近くでいいよ近くでいいよ近くでいいから一歩入って そこからバーンこの練習から始めてください慣れればだんだん遠くから遠くから遠くからできるようになるからまずは近くでいいんで一歩入って左足引きつけてここから一緒に上げますドーンこれが小さい面打ちですまあ、もう一つ注意点としては小さい面打ちになるとどうしてもいやーここからこうなっちゃう人がいるんですよね体が開いちゃうこれは 最初練習の時に間合いがねやっぱりね遠いんですよ遠いだから近くでいいから最初近くでいいから近く入ってそこからバーンして練習してみてくださいまっすぐ体まっすぐ開かないよあ体開かないよここから近くでいいんで近くでいいんでそこからさらに一歩入ってバーン最初は近くていいです近くていい焦らなくていいからゆっくりゆっくり一歩入って左足引きつけてそこから 振りかぶりと一緒に右足を上げますバーンこれが小さい面打ちの危険体の一致ですいかがでしたか以上が危険体一致の練習法になります今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできるでしょう